Das hat etwa vor vier Jahren angefangen mit einem äh, kleinen Budgetplan, so einer Excel-Tabelle, wo ich mit dem Alischen mal durchgegangen bin. Ähm, und dort äh, haben wir eigentlich dann festgestellt, dass wir ziemlich hohe äh, Ausgaben haben und dort darauf haben uns dann vorgenommen, äh, kleiner zu werden. Wir haben dann ziemlich schnell einen Ego mit Köpfen gemacht und gesagt, wir möchten einen minimalistischeren Lebensstil ähm, pflegen und, und ausprobieren. Und dort darauf aber sind wir dann relativ schnell auf äh, die Idee Tiny House gekommen. Also zur Projektphase kann man eigentlich sagen, dass wir über zwei Jahre ähm, temporär daran gearbeitet haben, etwa zu 20 Prozent, äh, Freitag, Samstag, am noch und das Projekt eigentlich planerisch entwickelt haben. Das ist äh, völlig auf unsere Bedürfnisse zugeschnitten. Also das heißt, wir haben alles custom gemacht, bis und mit den Fenstern und Türen. Und nach der Planungsphase ist dann die Bauphase gekommen, wo wir dann über ein halbes Jahr ähm, das gebaut haben vor Ort mit Gerüst und einen Teil in der Werkstatt vorbereitet. Haben wir beim Bauen gemerkt, dass es Sinn macht, dass wir nicht zusammen am gleichen Ecke schafft. Das hat verschiedene Gründe. <laughs> mm, Tina hat sich jetzt beispielsweise sehr stark mit, mit der Solaranlage ähm, auseinandergesetzt, äh, während ich irgendwie, äh, irgendwie bei einer Trennwand am Schreiner war oder die Schiebetüren dann eingepasst habe. Ähm, der Alice und ich, äh, wir haben beide an der ZHW studiert. Der Alice ist ähm, ausgebildeter Architekt und ich bin Betriebsökonomie. Und äh, vorgängig, also bevor wir eigentlich das Projekt gestartet haben, ähm, bin ich in der Pro also im Projektmanagement tätig gewesen, und der Alice ist Bauleiter gewesen, und immer noch. Und ähm, ja, die Kompetenzen, die haben wir eigentlich ziemlich gut können mergen in dem Projekt, das wir gemeinsam äh, erarbeitet haben. Und äh, ja, da ist natürlich auch ähm, unsere Ausbildung an der ZHW uns ziemlich zu gut gekommen. Wir testen jetzt äh, mittlerweile ein halbes Jahr. Ein halbes Jahr steht uns jetzt noch bevor, aber was wir jetzt schon können sagen ist, dass wir 90 weniger Energie brauchen wie, wie äh, in der vorgehenden Wohnlösung. Und das ist ja eigentlich schon unglaublich, das Ergebnis. Da haben wir ja selber nicht einmal damit gerechnet. Ähm, dementsprechend sind wir recht happy so weit mit dieser Lösung. Es gibt uns ein gutes Gefühl und es gibt uns auch äh, äh, Mut, irgendwo nehmen, um an dem weiterzuarbeiten, das weiterentwickeln. Also so Kleinwohnformen, denke ich, haben in der heutigen Gesellschaft eine Chance, um in die Lücke hineinzukommen. Also es gibt viele Grundstücke, die noch aus, unausgenützt sind, also die noch eine Reserve haben. Und dort könnte man zum Beispiel relativ einfach mit so einem teilautarken, autarken Konzept hineingumpen und für ein paar Jahre eigentlich Mehrwert generieren, sagen der Steuereinnahmen ähm, für, für die Gemeinde, aber auch für die Besitzer von Grundstücken. Also das Ziel von dieser Testphase ist mitunter herauszufinden, ob man das Konzept auch für ähm, interessierte äh, Mitmenschen in der Schweiz kann realisieren und das auch lokal da kann produzieren und, und stellen kann.